майрам бүгін, бүгін сенің күнүң айтылар каалоолор ырларда сен үчүн толтура куйгула қалтырбай бокалды Балалық сүйүүлөр емі артта қалды туылған менен құттықтаймын сені мен күнің менен құттықтаймын ырменен мейлі мейлі мейлічі өтіп берсің өмірлер бірақ жаным қалбасын Köngüldür, köngüldür, köngüldür Meyli, meyli, meylici Ötüp bersin ömürler Bir ok oh canım kalmasın Köngüldür, köngüldür, köngüldür Eskerersin eske Düşkündür ardağım Екіліп үй құрған балдардың бақчасын дағы ескерерсің жарокер класташың жамаша тұрған мектептің партасын туылған күнің менен құттықтаймын сені мен туылған күніңменен құттықтаймын менен мейлі мейлі мейлічи өтіп берсін өмірлер бирок жаным қалбасын көңілдер көңілдер көңілдер мейлі мейлі мейлі жеткенше өтіп берсін өмірлер бирок жаным қалбасын көңілдер көңілдер көңілдер